За засгийн газраас өргөн барьсан энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа маа. Бид нар өнөөдөр э, төрийн албанд тэгээд дэрэс нэмээд улс төр хүмүүс яагаад ингэж ажиллах гад эдийн орох гад зүтгээд эдийн энд айгүй их юм э, одоо мэдээлэл ил тод байх хэвээр мэдээллүүдийг та бүхэн төрүүлж аваад ашиг хонжоо хүртээд ам шүү гэдэг ийм хардалт хүмүүсийн дунд маш их байгаа даа маа. Гэхдээ хүн болгон төрийн албаагч болгон авилгалч бишээ. Гишүүн болгон хэл ахуул аваад авилгал хэл ахуулд идэхтэй даамшээ. Гишүүн болгон улс төрч болгон энэ өндөр албан тушаалтан болгон төрийн сангуудыг тоноод даамшээ. Эндээс бүгдэр ашиг хонжоо хүртэх гэж очиагүй. Гэтэ ийм болохын тулд би одоо энэ гишүүдийн тоог нэмэх асуудлыг ярьж байгаа юм болов уу гэж би ойлгоод байна. Энэ Европын зарим улс орнуудад гишүүний гудамжинд явж байгаадч таньдгүй 300 гаруй хүнтэй хинж тоохгүй зүгээр л өөрөө алхаал дуугаа оноол ажилдаа очивол ажилдаа суугаал бичиг цаастаа ноцтолтол зүгээр л жирийн ажилтан. Зүгээр л жирийн яг ард түмний төлөөлөл. Тийм байх хэрэгтэй юм байли. А одоо бид нарыг ингээд хүмүүс юу гэж хардаад байна вэ гэхээр ийш одоо ингээд зүтгэлээдэг энд нэг л айгүй том ашиг сонирхол байх шиг байна. Эндээс нэг ямар нэг юм олж хүртэх гээл ах шиг байна. Тийм болохоор ийшээ зүтгээд байна гэж хардаад байт юм шиг байна. Тэгээ 4 5 мянган еврогийн цалинтай хүн 20 хэдэн мянган еврогоор би сонгуулаа хийдгээ гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм болохын тулд магадгүй энэ гişүүдийн тоо олон болоод байдаг юм уу? За тэгээд энэ сонгуульд гişүүн болно гэдэг нэг сонирхолтой биш болоод улсын хурал зүгээр л мэрэгжлийн салбар салбарын хүмүүсийн жирийн эмч нарын, багш нарын, малчтын, хөдөө аж ахуйн салбаруудын төлөөлөл болох юм бол жинхэнэ шударгаас тогтхолоо гэж би бодчих. Жинхэнэ шударгаас тэнд тогтох хэвээр. А тэхийн тулд магадгүй өнөөдрийн энэ хууль бол хэрэгтэй. Тэгээ авилгатаа энэ хатуу тэмцэн гिचээд бид нар хааны газраас эхлэх хэвээр нөө өндөг анхдагчуу оо дахин анхдагчуу гэдэг шиг бид нар өөрснөө хамгийн түрүүнд дээрээсээ л үлгэрлэхээс аргагүй болчиход байна. Тэгээ магадгүй би бол энэ нэг юм шилжилтийн үеийн хатуу зохицуулт юм болоо гэж бодож байгаа юм. Тэгээд өстой жинхэнэ жирийн ард түмний төлөөлөл нь ороод ирэхээр нэг 20 30 сая төгрөгөөр одоо жишээлбэл 20 30 сая төгрөгөөр хүн 2 3 жилийнхэн цалингаар сонгуулаа хийдэг болцсон байгаа цагт жирийн яг ард түмний төлөөлөл улсын хурлд ороод орж ирээд суусан гэж ард түмний ихтгэл төрсэн цагт Харин за таны өөхөд боловсролын зээлийн сангаар сурж болно. Таны нөхөр одоо бизнес хийдэгвэл тэндээс хөнгөлтөө зээлэнд хамрагдаж болно ч гэдэг юм уу. Ингээд буцаагаад зохицуулт хийгээд тавьж болох байхаа. Одоо л ингэж хийхээс өөр аргагүй нэг юм нөхцөл байдал бас үүсчээд байгаа юм болов уу гэж бодоод байна. Тэгээ би Нямбатар сайд э, манай энэ олон улсын авилгын индексийг бууруулах ажлыг засгийн газар дээр ахалж байгаа. Тэгэд энэ Transparency International дээр ер нь энэ асуудлаар Монгол улсын одоо бидэнд юу ямар зөвлөгөө өгсөн юм бэ? Бусад улс орнууд энийг хийвэл манай авилгалын индекс хэр хэрхэн яаж буурах юм бэ? Бид нар энийг бууруулахгүйгээр үнийг хэлэхэд улс орон эдийн засаг хөгжинө гэдэг хэцүү юм байлээ. Яг бол энэ чинь нэг жижигхэн ертөнц дотор за эдгээр одоо айгүй хавлгалт шүү, улгаач шүү, хуурамч шүү гिचгэр хин энэ одоо биднэртэй бизнес хийх юм бэ? Яг л биднэртэйгээ таарсан бас л нэг одоо юм юм хийчихэр зүв бурууг айхгүйгээр хийчихээр ийм хүмүүс ир биднэртэй эсвэл бизнес хийх гээд байгаа байхгүй. Бүх зөв буруу мөнгийг эсвэл байршуулдаг газар болчих гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол улс олон улсад өөрсдийнхөө нэр хүндийг өсгөхийн тулд ялангуяа энэ олон улсын авилгалын индексийг бид нар бууруулах хэрэгтэй байгаад байдаг. Тэр нь бид нар үнэн чудраг улс хамтран ажиллахад асуудалгүй улс гэдгийг бид нарт өгнө дэлхийд зарлан харуулах гэдэг нь тэрнийг бид нар өөрөө өөрснөө хичнээн яриад нэмэргүүлдэг. Ингээл олон улсын байгууллагууд чинь нэг индекс гаргаад үнэлэл дуусаа. Тэгээ энэ хуулийг батлвал энэ асуудал биднэрт тус нэмэр болох уу? Үүн дээр ямар зөвлөмж өгсөн бэ гэдгийг Нямбатар сайдаас асуух гэсэн. Transparency International олон улсын байгууллага улс орнуудын авилгын төсөөллийн индексийг гаргадаг. Монгол улс 2022 онд авилгын төсөөллийн индексээр нэгдсэн үндэсний байгууллагад бүртгэлтэй 180 орноос 116 дугаар байранд одоо байр эзэлсэн байгаа. Авсан оноо 33 оноо. За авилгын төсөөллийн индексийг уг байгууллага гаргахдаа нийтдээ 13 индикаторуудаас мэдээллүүдийг цуглуулж за дүн шинжилгээ хийж тооцоол хийсний үндсэндээр улс орнуудын төсөөллийн индексийг гаргадаг. За нэг одоо жишээлбэл индикатор нэхэд World Bank байгаа Дэлхийн банк. Дэлхийн банкны Монгол улсын шалгуур үзүүлэлтээ гаргадаг одоо нийт одоо нөгөө өгсөн зөвлөмжүүд 49 зөвлөмж байгаа. Инхээр бид нар 13 байгууллага ойролцоогоор одоо 40-50 ийм Монгол улсад өгсөн зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж байгаа байдлаар Монгол улсын авилгын төсөөллийн индексийг гаргадаг. Өнгөрсөн жилийн тайлбар ихтгэл дурдсанаар Монгол улсад дараах зөвлөмжийг өгсөн. Нэгдүгээр байгалийн баялагын хуваарлалтыг одоо тэгш шудраг хийх олон нийтэд хүртээмжтэй болгох, эрх зүйн зохицуулалтаа боловсронгүй болгох. Хоёрдугаарт нийтийн албан тушаалтнуудынхаа хандлага хандлагыг өөрчлөх. Дараагийн дугаарт төрийн худалдаа авалтынхаа одоо ил тод байдлыг бий болгох. Төрийн өмчт компаниудынхаа засаглалыг сайжруулах, иргэдийн үндсэн эрхийн хэрэгжилтийг хангуулах тал дээр Монгол Улсын засгийн газрыг энэ 2023 онд томоохон ахиц гаргана гэсэн ийм хүлээлттэй байдлаар өнгөрсөн оны тайлан илтгэлийг гаргасан байгаа. За бид өнөөдрийн байдлаар 7 хоногт ойролцоогоор нэг байгууллагад энэ индексийн талаар мэдээллүүдэд хүргэдэг ийм тогтолцоог бий болгоод явж байгаа. Засгийн газар их хурл аа гаргаж байгаа шийдвэрүүд аа Transparency International олон улсын байгууллагын одоо тэр мэдээллүүдэд хуваалцдаг олон улсын байгууллагуудад бид нар жил сар болгон 7 хоног болгон мэдээлэл шинчилж өгдөг ийм шин системийг бүрдүүлээд ажиллаж байгаа гэдэг товчондоо хэлээ баярлалаа.